Ayatina tiene Jesús de naviare. Ti naviachi Jesús eh. To cruza de tobasi buana daspu con abamatiro pusire. Eh, San Julio masayamene daspu con a colgo tabamatire. To puse Jesús de pues, pues, capua one. Tusu paina perole. Cuido tobosto pusei. Pairo tocón pusei capua daspoletina. Ahiro Jesús ti daschomas canjire. Ti capua tusichu pilato taba pinejoa jesureti capua oni cruzai kapua orustireti pine once ni tiro, ariro jesu nazare cariro, judío masambui puitoro pues, gira ni juare pilato tipine tipine juaro judío masayar de ceromene roma allá de ceromene griego allá de ceromene juare tiro ayo a jesu le cruza pues, das dasporiro mascaca y gire toca que hina payi judío masa pilato de ñu buere Ambuete ah, pues, este se judío masa, sa sacerdote apuitoa, once ni de pilatore. Ariro judío masa putoro hira ni hoitiga, san putoro gira ariro, ahi que once ni mu Ariro judío masa putoro hija, ni quiero tato basita ani teotuliro Hira ni ni de sacerdote apuitoa, Jihua mutaliro seta hiroka, ni de pilato tinale. Jesús tika poli baro. Vistite rosurara se Jesús utire tibasi vistire. Tiana visti duapachita kun sutirota yoari su maneni sutirohire. Ti sutiro suari sutirohire. Ti sutirotoahi chi once nire tina tibasi. Ari sutirore tenena tihina. Ari sutirore natirokitore masinduana dos capas Ni de tina tibasi. Ah, a doka Juan kwama que ya ti tui tini hori lo seta yo a retina de tina ti basi vistire ahia tire nati lo kitore masindo a de tina, ni hoatia más que ya ti hori tui to ani hori lo seta a yo de tina, surara ti a yo Jesús boscoro Jesús mono María Cleofana mono María Magdalena mere Jesús cruza kai ni Puretina. Hajiro Tomoscoro, Yuto Kairo que Tokake Sandukuchi Chinino, Tomoscoro de Once yo de Jesús. Me espera Hajiro, mamá Kake Ni de Jesús yo Anitu Su, Yure Once yo Ure Tiro. Me espera Harikoro, mamá Kake Tohira. Mire de Jesús Yure. Tu anini baro Jesús Boscoro de ya Yiyawe puji Tu ya uri barón once ni otro masini hire Jesús. Hipi te kwama da dará dusti lo de, yo pañoi. Ni otro masini de Jesús. A masino kwama ti tihori tui. Toni uri lo seta once ni ne Jesús. yo pio Ni de Jesús. Allá estoy vino, sea core, vosatris turdujire ahira estoy hiriro mi mi nari sutere suya comene ti tere, sutere yesque que hizo por guamati de so toi de teone de teo te su Jesús de ser sion mo oh, sione tico de Jesús mi mi te su once oh, nine topuro tika nino tato das pure murica yo asu yaria vale ti das cho pascua bosene mu pano hire ti bosene mu mascane sachi ti kitire sakanori ni Ahia para chosaba d o hichu, t i b o senemu hichu cruza de putivo h a i n a l e junto e l a judío masa. Tidas cho kwamas kene t i n y o payolidas cho bosenemu hire. Ahia tidas cho t i k a p u inakirire, cruza puti hichu k a m a i n a l e tina. Ahia t i k a p u inakirire, t i n y e c h i a koanine. Kanu adustiata judío masa s i n i apilatore. t i y a r i a muska toquitose. Tiyayo ari baro tipakirikirire, naboro baraño atanine. y a dustichi surara se cruza rika a p u s i k i r o yakairo kiro nyuchia koani ne k a n u a n e pairo k a r e ata yoare tina ahia j e s u s nyuchia koani ne kanu atama to yariari hichi nya kanu erane a kanu era k i r o surara to pati pan bastoi nyosade mere nyosale to a nyosachi doita to di k o m e ne vihare to a wachi nyu yu yu ari ture h u a r i r o musane bostoka yauha บอกตัวก็จะจะว่าให้ชือมาสิ่งฮะจืมือซ้ายจะว่ามือส้ายคือเฮซูเลมือส้ายมาคู่ตัวตัวเสความมาคือจะเลตีหัวเลทูตัวนี้ดูเสตาอางว่าเลตัวขวาลีเน่เน่ขึ้นขวาเน่ข้านวยอะไรตัวนี้หัวดูเสตาเฮซูจืดจักขวานี้เนี่เน่ขึ้นขวาเน่ข้านวยอะไรอาจว่าปัตถุความมาคือจะเลตีหัวเลทูอ๋อเสนีนะตีโรเลตีโยซานีโรคีโรเลนี่อากาศตีนะ 泥滑地啊，恐嘛，更加的腿滑的腿。